Ndugu viongozi wenzangu, sote tunafahamu mchango wa asasi za kiraia, nazo pia lazima tuzifahamu kwamba tunazo asasi za kiraia ambazo zinafanya kazi nasi na tumeweka mikataba nayo. Hili waheshimiwa viongozi, ni muhimu sana sasa kulizingatia. Uwezo wa serikali pekee hauwezi kufika, lakini asasi za kiraia ambazo tumesajili rasmi zinasaidia pia kuweka mchango wake kwenye maendeleo yetu. Lakini pamoja na utekelezaji wa shughuli za zaki, lakini pia na sehemu ya bunge nako pia mtapata fursa kukutana na hizi asasi za kiraia kwenye kamati zenu. Itafika wakati unaiona asasi moja inashughulika sana na shughuli ambayo yenyewe mnaiongoza kwa wizara ya serikali. Kwa hii lazima tutambue mchango wake na mchango huo lazima uwe mchango wenye maslahi, lakini lazima pia tuangalie mikataba iliyowekwa kati ya asasi hizo na madhumuni ya asasi hiyo na mchango unaokwenda kwa serikali, ili manufaa yanayokusudiwa yafike na manufaa yale yawe ni manufaa chanya. Tutazungumza hili kwa sababu katika kipindi cha hivi karibuni, siku za hivi karibuni kumezuka tabia ya baadhi ya wadau wa maendeleo kuhamasisha baadhi ya ajenda na ajenda zao kupitia asasi zao za kiraia na kuzifanya kuwa taasisi hizo kuacha kutekeleza majukumu ya kimsingi ambayo yamekubaliana na serikali kwa maslahi ya jamii yetu na kubeba ajenda ambazo hazina maslahi mapana kwa taifa letu. Lakini pia kumeibuka na mambo ambayo yanavunja maadili, miiko, desturi na utamaduni wetu wa nchi. Hili ndugu viongozi, ni muhimu sana tukalizingatia, na sisi kama wabunge wenye uwezo wa kukaa vikao na kujadili na kufanya mapitio ni muhimu sana pale ambako kamati A, kamati yetu inaona na inapata mashaka na baadhi ya utekelezaji wa mambo kadhaa kwenye asasi hiyo, tusiache kulileta mezani, tujadili, tuone malengo ya kamati hii ya uongozi ni kuhakikisha kwamba tunaishauri serikali kuendesha nchi katika kukuza maslahi yetu kimaendeleo, lakini pia hata maadili yale tulionayo ndani ya nchi yaweze kuendelezwa.